Això, Inca, i a Lloret de Vista Alegre s'ha celebrat el segon ciclocross centre de l'illa, que, a més, era campionat de Balears. A la prova hi han participat 50 ciclistes de totes les categories. El campió en la categoria elit ha estat l'internacional júnior alemany Paul Rudolph, que ha completat el recorregut de 25 quilòmetres en 1 hora, 1 minut i 7 segons. El primer balear i campió territorial ha estat Toni Pasqual, que ha travessat la meta 26 segons més tard per davant de Biel Mayans i Martí Jaume.